Let's eat! dyan, pipino, mm. tatlong, lain. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you, sis. Thank you, Jolie. Wow. Hindi ko pag-over-over na siya. Oo nga eh. Niloloko ko nga si mama. Alam, may ibang tao dito sa bahay. Oo. Sino yan? Natataka ba si Joey? Parang ibang tao na sa bahay ah. Oo nga. Bagay sa kanya. Yan o, oh, yan o. Oh, tinan mo, yan o. Oh. Anong niluluto mo, Uncle? Anong pangalan mo? Ayun ang Ilocano Pinakbet Mariano Apilado Style. Yan. Ah? Kaya, in short, map. Map? Oo. Mariano Pilado Pilado. Mm.